起きて待ってるつもりだったのにいつの間にかうとうとしたってたうん遅くまでお疲れ様ご飯はた食べてきたんだよねお風呂はもう入ったそっかもう寝る 私もちゃんとベッドに行って寝るなんか一緒に寝るの久しぶりじゃない最近帰り遅かったもんねいつも待ってようと思うのに結局寝ちゃってた そりゃあ君が平気だよって言ってくれたのは分かってるけど単純に私が寂しいからうんいいのいいのお仕事忙しいのは分かってるもんわがまま言ってごめんね ってるから本当はそんなに嫌じゃないそれにね夜寝るときは一人でも朝起きて隣に君がいてくれるとそれだけですっごく幸せ は男女のやつだなって思ってるんでしょうもうすぐに笑うんだからけどやっぱりこうやって寝る時も一緒なのが一番落ち着く君がキューとしてくれるとなんかすっごい安 身の匂いも好きうーんいつもつけてる香水の匂いも好きだけどほらその人の匂いってあるんじゃんちょちょ何くすぐたい私も匂いする本当にやっぱり自分じゃわからないものだから するんだよねお互い好きってこうやって一緒にいられるのって奇跡みたいなことだなーって私ね君と出会うまでは自分ですっごく飽き性だと思ってるのどんなに好きだって思っても 人の気持ちって時間と一緒に変わっていっちゃうものだってでも君のことはいつたっても飽きるなんてことないしむしろどんどん好きになっちゃう一緒にいる分だけもっと知りたいって気持ちばっかり強くなっちゃって。 なこと初めてで幸せすぎてたまに怖くなるなんでってだって私から君を好きじゃなくなることなんてきっとないもんだから君に飽きられたらどうしようかなとかもしもし 嫌われたらどうしようかなとか信用してないわけじゃないよ君のことは信じてる私を大事にしてくれるのちゃんと伝わってるよ分かってるんだけど君も同じ本当に私のこと これからもずっと好きでいてくれるごめんねめんどくさい彼女ででもそのくらい大好きだもん <laughs> 嬉しいこんな私のこと可愛いって言ってくれるの君ぐらいだよ なんか結局今日も私が甘えちゃったな疲れた顔して帰ってきたのが見た時今日は私が謝かしてあげようって思ったのにお前のことを謝かすの好きだからいいよってもう君は私に甘すぎ これじゃあどんどんダメ女になっちまうこれでも心配になる時あるんだよ私は君にいっぱい甘やかされて甘えてるけど君は私といてリラックスできてるのかなって できてるんならいいんだけど君はあんまり自分から欲しいこととか言わないからちょっとくらいわがまま言ってくれてもいいのにあ何今ョって釣ればいいのはいョ日あそうだ 君が寝るまで背中をよしよししてあげようあダメ今日は私が君のことを寝かせてあげるのよしよしよしよしよしよしよしなでなでよしよしよしよし してくれてるんだ君の気持ちよさそうな顔を見ていたら私も眠くなっちまうの今日もお疲れ様いつもそばにいてくれて私のことを好きでいてくれてありがとう ありがとう